Faslun I'lam anna man dhanna annahu yulabisu dunya bi wa yakhlu anha bi fahuwa maghrurun Ketahui olehmu sesungguh orang yang menyangka sesungguhnya itu talabus dengan dunia dengan badannya dan sunyi daripadanya dunia dengan artinya maka dianya itu tertipu orang yang gak pikir gak anggap bahwa gak nyanyi dunianya luar lagi hati Nah, tak di luar memang nak harta di luar gaknya orang minta harta tetapi gak berah hati hana mengikat orangnya macam ni bahwa marurunya enggak kena pengen kena yang gak kena juga pegah di luar tagai hana latih kena kedali ke Nabi wasallam, masalu masalu sahibid dunia kama salil masih filma perbandingan orang memiliki dunia agak orang jak dia ada iya Adakah sanggup orang berjalan di air Bahwa baik bulut dua kakinya? Orang ja ada iya. Orang lum jak ada iya. Tapi hana bulut tetap tu lagi. Iban kejadian. Orang tamong dalam gede parpu mendeng. Hana tupeh sapu mubedi. Orang jak dalam lampu nilam. Hana gemat o nilam gelewati mubedi minyak nilam bapak jeng. Orang ja ada, ia ada da berahana bulut. orang mita dunya ada da berahana mika ati ngulunya kakon. Menyo nyan ka sahibu dunya, orang yang memiliki dunya pasti ati nyan galak gulanya. Tetap ati mengikat ngulunya. Wa katabang liyun ridwanullah alaihi ila Salman al-Farisi dan tulis oleh Ali Ridwanullah Ali kepada Salman Farisi radhiyallahu an Uta ketulih masalul dunia masalul hayah perbandingan dunia itu lagi ulega dunianya lagi ulega kiban lagi ulega ya lino masuha wayak dulu samuhah lembut disentuhnya tapi membunuh racunnya mat mengadah licin tapi hati-hati jempok berdua tiga mati dia jadi kan wadai lembut bak tamat aman Tanya ha. dah fikir yang bahaya yang rugi ya <coughs> ada haikat makin lemik makin bahaya lagi orang lagi mau tampen punya lembut tak lagi mau tampen nak pergi hamjan bayi <laughs> ada e kalau minyak tak kuat yang baik jadi abi hana bayi le yang dirkah je bibi mampu mandang tapi mian yang lagi tang cerah buka, yang biasa bagah gelah terus ada entah di rumah yang kalau minyak kan, tak kuat yang tak sedot gede rumah je gede mangga entah entah nalung jadi dunianya lagi ulik lah. Lembut dipegang tetapi mematikan. Racun dinyan dapat mematikan. Menyamanan fa'arid amma yu'jibuka minha lirkin lati mayashabuka minha. Maka berpalinglah kamu daripada sesuatu yang mengherankan akan kamu daripadanya dunia. Karena sedikit sesuatu yang disertai akan kamu daripadanya. nya. Jadi berpalinglah daripada dunia yang kamu mengherankan. Artinya kagum sesuatu yang na dalam dunianyo yang katanya kagum keindahan ji, kelembutan ji, yang hang-hang menyodumnan lembut han sapu beli. Ku nyaman kami ada miliki. Ya rundar baru Eka lembut tang-tang ke habis padahal gula kan nai yang menang nai yang menang lembut-lembut tapi sangat membahayakan mematikan dunia lagi nyan makanya katanya baik terpengaruh ketika tahu dunianya memang menggiurkan terjahit babah tu mangat tak orang kaya dempuna dempua sehingga beliau apa yang dia inginkan tercapai ditanya awak ada sepupu yang mula-mula ni rempok baju rempok mati dia ada rempok mati hawa tu mangat tak dia urung kaya walaupun menang gede tak e sang-sang mangat atat arit ah, berpalinglah ke bawah beb durut kernya nyaule kan <laughs> nyan ule yang sang-sang wate tamat memang lembut licin kulit ji tetapi yang adalah mematikan bagi tanya Kemudian yang diikut kedanyo di darat. Artinya dari jumlah harta dunia dunianyo yang tak miliki, cuma sedikit yang membantu akhirat kedanyo. Kebanyakan tu, kebanyakan lain kan kebiasaan lah guys, kamu senang-senang guys, yang betul-betul bermanfaat kedanyo orang akhirat di darat. wada'anka humumaha lima akaita ai kanta min firakiha dan kubah ligata daripada gata akan kegundahannya dunia karena engkau yakin daripada berpisahnya dunia nyo kegundahan yang gara-gara kita -gara nyohana memiliki dunia igobna itanyotan sedih dia tentang gebrah hilangkan mentang kesedihannya karena bak gob ka kena hana bak danyo ka ke hana karena bakon karena kita yakin bahwa dunianya nak akan berpisah dengan kita nyolo lehek dah kejar fiat nya fiat pun tak dakarat nya lagi orang ke kejar sesuatu untuk menumpuk pakai fiat lenyan pulang ke poilo jadi tak miliki nyan home tak pegah. Tapi dia tak miliki. Yang motor, yang tablo, yang milik katanya. Milik lambuku. Tetapi dalam hotel yang Hana trip, kepemilikan gada. Berpindah milik orang lain, kita katanya mati. Tak pegah lho. Oh, lho, Hana mati-mati. Ya, di home scene eh. Adapun tak pegah. Ha, itu motornya, motornya je untuk mewah orang akhirat deh. Pertama orang kebu, dah balut juga. Untuk dia bangkit, bangkit dengan motor juga. Yang di home scene, nyanyi lagi nyanyi. มันได้เยอะขึ้นมันนั้นนะมันสั่งกลมตะขึ้นนี่บรรทาเลียตีได้อยู่ jadi dunianya sesuatu yang pasti katanya akan berpisah dengan jis makanya walaupun lagak ada mata siat pun teman yang kadang-kadang nak wah, tanaman adapun bungong-bungong yang hana bertahan lama kahanan jana cok kan tidak eh malah gak ada ke bungongnya Ni cok dia. Pun dah cok. Lebah langkah dah jatuh. Kalau ya bro. Eh. Ya, nak jadi ada cok lagi. Bukan. Karena tak ada pun tidak bertahan. Dunia lagi nyan. Tapi bagi orang yang yakin. Bagi orang yang yakin bahawa nyan akan berpisah dengan dunia. Maka be susah tu ketika hanya awak tanya awak tanya. Nak awak kau mana aku puas. <clears throat> Sebab sebenarnya manusianya ditabiatkan uh, eh, ingin yang kekal, tidak ingin yang fana. Bukti pertama, katanya orang ada mati mati kan. Urun dekat sakit mengarah mati yang kata Ada je baik mati budi tabi, taboh. Bukti ingin kekal, tidak ingin fana. Kedua, sikap manusia, tabiat manusia. menginginkan sesuatu yang lebih tahan lebih lama daripada yang tidak lama. Wate dablo selop yang leo rosok kaputu. Nakala ada yang bertrip itu. Blo baje yang bagah buka. Nakala ada. Blo Honda jangan gamun kau nah mocin motor Cina murah lo tapi nakala pakon bagah rusak jadi yang buat trip trip yang telus tablau tiga yang puluh-puluh tahun kan cukup bangga ada abak gop dia tak pegah Nyan dah puluh tahun kan kan. Mata kesa mata je pegeru Jadi tabiat manusianya menginginkan sesuatu yang lebih tahan lama. Pakan tahan lama yang dah fikir Karena tidak ada yang kekal Sekiranya yang kekal Sungguh yang kekal dah belum tapi ban geberah oh nah yang kekal. Putra semayang. Nian baru mudun. Asai <laughs> ka pegah akhirat ka mudun. Padahal secara normal pikiran katanya menginginkan sesuatu yang abadi. Maka seharusnya menyadanya memang normal maka pilihlah sesuatu yang abadi dan tinggalkan sesuatu yang fana. Jadi dunianya fana, dunianya akan berakhir. Cuman hana sadum ngonomu baje kadang. Trip dunia itu mencuti. Tetapi nyatanya urunya umur dekat nama memang puluh enam puluh sapa ni trip lama. Jadi yang muda-muda, yang muda-muda punya umur enam puluh, punya umur kadang dua puluh dua tengok. <laughs> Leher rotuk lah kan. Habis ni. Wakun asarrama takunu biha ahzarama takunu minha fa inna sahibaha kullama tma'anna minha ila sururin as khasahu anhu makruhun dan benarlah kata itu yang lebih senang barang yang adalah kamu dengannya dunia lagi yang lebih menghindari sesuatu yang ada daripadanya dunia Karena sesungguh sahibnya dunia tiap kali tentram daripadanya dunia kepada satu kegembiraan niscaya pendatang akannya daripadanya seseorang oleh yang dibencikan. Jadi bersenanglah dengan puo yang kata raih daripada dunia dan hindarilah musibah yang akan terasakan dari dunia. Arti ji pua yang kena nikmati nyan menteng dan hindari kegundahan dari dunia. Kegundahan tu wadai berpisah. Wadai berpisah yang cukup sedih hinan. Maka ji kan wadai nak lebih balai dunia terhadap harta baik bunga bunge Ini kenyalah pelajaran. Dicuah harta dan yang hidupnya dirampok, ikat itu, dan lain-lain. Jadikan adanya sebagai pelajaran ketika adanya mati. Kun nyo kumuno de mati ide. Nyan padi to ikap itu, Honda hane ikap lom. Kan honda mate de. Honda hane ikap idiku. Apa Oleh nyan dicua. Dicua peng. Apa ga? Alah hane cu rumah tu. Rumah hane cu cek 20 ke mana 20. Ni ada hicupeng, ni curmoh tu. Jadi, kejadian hilang harta di cua, musibah dan lain-lain, nyen adalah hal yang pedih terasakan dan kepedihannya tergantung dari tingkat kecintaan. Semakin kita berat cinta kepada harta, maka semakin sedih ketika hilangnya harta. Padahal yang hilang cuma sebahagian kecil daripada harta. Bayangkan apabila mandum. Maka jika ketika mati orang berpindah milik mandum harta, yang kesedihan yang paling berat bagi orang yang berat cinta ke harta dan bagi orang yang le harta. Karena semakin le harta, berarti semakin le berpindah milik. Sabar lagi cuba sikit. Sabar nak tanya. Wate dicu harta, dia tanya sedih. Tergantung dari jumlah itu, makin lebih itu, makin berat beban. Makin lebih itu, makin berat beban. Nah, Pak Ayah rumah sakit. Kata mah bangkai lah, kau ubat. Padahal ada amahanan pikiran dia. Ubi yang kecil, ubi yang kecil. Ya, tamah lah. Dia rumah sakit. Tamah lah, hanjir dah kerja, berdua selama air rumah sakit. Kau boleh puakah. Yang gara-gara katanya, uh, eh, terlalu sayang ke harta. Jadi, yang Putra, kegundahan atau beban pikiran pada saat gaduh harta eh, bebannya dipengaruhi oleh pertama jumlah harta yang gaduh yang kedua oleh tingkat kecintaan nah kadang-kadang dua buah harta yang sama nilai tetapi karena sabah cukup galaknya berat tak sedih manuk siam yang ada usuk-usuk sabi kan ya? Sayang tak tak nyanyian kada. Han dengar dia. Pi punya mana lain. Hana lagi nyan pada hayum tak banci. Asoji sadum ci mi guan. Tetapi karena sayang tak bano maka susah ji berat. Nyokenyo maka ji kebegah be sayang tak ke harta. Be galak tak ke harta dan be lut harta yang tak tumpuk. Karena begitu mati yang tak sayang dan jumlah jihle dalam satu detik berpindah tangan. Yang sedih dihinan oleh kena mati, hand rempok fikir ke Allah. Hand rempok ke la ilaha illallah ya. Dia orang ke ni, nak puluh anda dekat-dekat atas rempok ni, hang rempok hoi ma. <laughs> Kemudian, gerbok eh, hoi hui Kena ni mana dek? Aku sapat harta lele dhan nyan mate gendu kan angka rompo ho Allah hanan dia mate. Ika do tenga je sedih tak, no. Sedih dak. Pulo mate dunia ini mate pernah gebi cobaan gado harta nyedanyo kadang-kadang bengih ke Allah bengih tiga. Uji harta lu gado. Harta sipulan ji hana ago. Pakan padi lu, dari kak bidiku, ilung nak semayang. Sejak mi semayang dan hana aku ikat bidiku pada ji. Yang so yang tengah tak komplain. Kan tengah tak komplain Allah. Artinya ilah Allah ke pun mana ke pegat. Maka nak dulu mentang. Padahal cuma padi. Dah hanya luah tak deh. Dan harta dan yang dalam padi yang pada persaingan negara kan kan tanah tanah hidup jauh hidup. Padahal yang mahal tanah. Padi yang hanya tak mahal. Telur ada bulan tu merompok padi nanti peduntun, dua watun. Nya dua ton, tipu juta, nak teruk. Nya nak kan? Ada jumlah harta yang lain, lebih le. Tapi dungnan gadau harta langsung komplain Allah. Uji pajen lu ikap, itampeng lu hana go. Ilu ngotem gurek kwa wa wa semayang, itampengnya dah dengan gurek dia gadiko. Hana <laughs> semayang, pokon baji diji hanika ka komplain Allah. Man bayangkan punya seluruh harta kon padi itu, tanoh, tanoh tanoh tanuh icok gegop. Tanuh dicok litiko. Honda ipajuh limrua. Rumah ipajuh licerape. Hai berpindah milik aju. <laughs> Jadi seluruh harta katanya memendung dalam satu detik berpindah milik. Nak tak bayang nak komplain ke Allah? Tentu saja komplain hotel lagi nyan. Tengok, tak komplain tengok mati dia. Dia buat kan mata kat gelang dengan bengih ke Allah yang kelam tergelang yang mati itu. Jadi katanya bertemu dengan Allah dalam keadaan tengah bengih ke Allah. Mana Allah nak bengih? Tanya mentang yang jik bengih dia. Bengih tanya orang tak nak main. Ada sah orang nak beli bengihnya. Bengih Allah kadang tak ada tanya. Nyawa ke nyawa makaji yang disarankan harta bela jerah dekat partai mati dan harta beda tak sayang. Tetapi mionya yang tak fikir sampai sampai ke bahana sayang. Orang malam dia yang dalam pikiran. Orang malamnya yang tak kerja tak minta. Tiga doh sedih datang. Makaji cok mentong kadar darurah, kadar hajian. Ha. Kebetulan lebih uronya, atau uronya lebih pah mete itu, na lebih betul tu. Tiga raju, baju dikoh tu, tengah <laughs> datan lian. Pertama, Hana, harta, ha? ibadat Hana. Hana rente, Hana harta kalih likutnya, nyan orang hana harta tapi galak gabe nyan hoi damo tetap bakhil tetap kan hubbul mal wajib hubbunnya na orang galak ke harta dan akhirnya hartanya yang memiliki, na orang galak ke harta tapi hana memiliki tetap hubbul mal tercela mendapega hana galak aju nyan Bayar dah tinjau ulang. Kibancara hana galak ke harta bagi orang yang hana galak ke agama. Sedangkan secara tabiat orang ke hartanya galak. Yang ik poh galak ke dunia, nyoganya galak ke akhirat. Cinta kepada akhirat, nyoganya ya yang satu satunya yang ik pegadoh galak ke dunia. Mami orang ibadat dan sabutan kerana tak pernah ada ke dunia tapi hana galak nyen datinya ulang le kebenarannya pokon tegedinya hanya na satu kelebihan inan tapi kon makna di kalengkap hinan mandum menyuhana harta je ukuran karena hana kadang-kadang hek kita haitim nadi Cuma hang kecok pelajaran ni ke menyalum begah Bedah hutanya lain, ini pelajaran pelajaran urang. Urung. na urang lagi nyan, hek kemita harta tapi hana gerumpok. Balik, kena sit yang leh gemita gerumpok. Balik lom, kena sit yang hana gemita ha, tapi gerumpok. Nasid yang hana gemita dan hana gerumpok. Jadi sama dengan hartanya kon bak mita. Tetapi takdir. Nyokonyo makudir yakun. Jadi menyenyan dah cok pelajaran amanda itu yang mantegi makam katanya kon makam tawakal. Ni hana tak usaha, hana rezeki. Tak saha, tapi sekedar harik yadak tu sakit alaiki rut alaika bo rutaban jazila kena mentang uta gerak jare orang becut be hana usaha tagai olnya rezeki ya tagai kana ang becut mentang kana pru ka kosong gale bro nam becut aja dia ulang lo. kah Berkata Isa alaihissalam, Masalud dunia mislu syaribi ma'il bahri. Perbandingan dunianya lagi urung jib ia laut. Ya, ha, kalau ilum. Urung mita dunia lagi urung jib ia laut. Kulama zedada surban izdada atusan. Tiap kali bertambah ya nisbah minum, bertambah nisbah gerah. Sehingga membunuh akan dia. Jadi urung jib ia laut, han pulih gerah. Makin tajib, mentamah gerah. Makin tajib, mentamah gerah. Akhirnya, bertuh perut mati. Kedenya lagi nyan. Hana pulih gerah orang kedenya. Pun, hanya mengkena mentang becut nah bek. Bek hana mengantakan tu, baje orang raya api. Kau kaji, bu buka usaha becut. Kau kau usaha cerih hitamong, cerih hitamong, cerih mat lepeng malam, mangat cip menuh. <laughs> Tapi punya sekiranya ada pemodal dong. Nya dari pengnya itu bit laba, dari tenaga ada adanya itu bit laba. Pahala punya dah kerja bak kau dono. Bayangkan punya sahara tu, mengkenang tu. Ka, ka sebab tu. Hanya minta mahal lagi dah mau. Berarti mana cara minta peng? Berarti orang kasi gaduh-gaduh awal oleh tu. Oh. Ka betul, eh. bergalam, galak, galak, galak. Sampai mati yang galak. Yang ni kan lagi orang jeb ilaud. Jadi, Han boleh gerah. Man pegah kanyo tantang becut menta ngan ganto baje roraya. Man kala kejadian zaman kan. Sao zaman tang labah. Hmm, kan ada contoh pula man. Darah kami yang dua boh mentang baik sampai pada dajak jamaah. Tikrek jam tukar-tukar dengan orang yang wo Oh, bagah semayang ini. Si on oh, hijau dua gos semayang dengan tempat-tempat bet sampai menan nah si unta pon dong kaya ni kan tang tang kamu tu datat cukup mengagam maju dulu <laughs> jadi ngurinang tiga ada jam masjid ada jamaah dengan Rasulullah tiga itu dia karena dia nak kira apa nya lagi nya ngurinang hai rupo jamaah hanya dia dia nya menan si hana rupo dikir macu teh pada baga bet sampai habis betai tak mana dua kira engka kan, mangan Kau betul <laughs> kau betul tang tang nya betul tapi wadah jadi kan pada kejadian Semakin mudah kita mempeng Semakin galak kita peng Makanya yang tegak kita peng Orang kaya Orang yang pukul-pukul Hanya tim le Yang hanya fikir le je Kakak menang tu <laughs> Kupas serah je kena Ya fikir le Ya anna manit ma'anna ila dunya wa huwa yatayakainu anna hu rahilun anha huwa fi ghayatil hamaqah Ketahuilah, sesungguh orang yang tentram hati kepada dunia, puas waten adanya, bahagia dengan adanya, pokoknya nyaman dengan keberhasilan dunianya, dia dapat meraih sejumlah harta dengan cara apapun yang kau kebubut. Waten harta lupi, hati-hati, bangga, bahagia. Ketahui, wahwa ya tayak Sedangkan orang yang yakin sesungguhnya itu akan pergi meninggalkan dunia. Huwa fil ayatil hamakah. Nyanti abis-abis bangai daulok ulo Nyembangai abis derat. Ghayatil hamakah. Bangai abis. Pekan gedanya merasa nyaman ketika menemukan sesuatu yang gedanya akan berpisah dengan ji. Nanti kembali tak kalah. Matra tiat yang bih. You know, sebab semakin galak, maka beban wadah berpisah. Ino kata ja ba tempat go. Karena sesuatu yang bertemu. Nyaman tak dengan sesuatunya. Mau dia tak kubahan dek? Draw dek yang kli. Tinggal ingat ulikut. Lebut dah balap honda, mata ulikut. Eh, nak lagak tak balikut kena tinggal kena. Ingat-ingat, ingat-ingat. Kum, dedingan. Nyamanan. Jadi, orang yang tentram hati ketika oh berhasil meraih sebahagian daripada dunia ka gerompok harta kanah honda baru sunang gering honda honda baru yan kana bajai ulur raya senang ngam bajai ulur raya nyan padahal dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia tapi senang ci wa fi ghayatil hamakah nyan urang tiabi abi bangai bal bahkan perbandingan dunianyo <laughs> nyo kagak buka contoh yang lain ke dunia Perumpamaan tabuh rumah yang disediakan akannya rumah oleh ponya rumah dan dihias akannya rumah untuk tamu yang datang alwaridin waridin wasadirin taban dihias rumah untuk tamu yang datang lagi gak ada pesta kan dihias rumah kupui pelagak rumah gak gak ada dihias untuk putimang jame dia teruk jame meja bugleh bintih belaga icet rumah dempu-dempu itu baru gak ada kena kauri pakon untuk pertimbang jame katruk jame ha nyo katruk roha katruk jame bak rumah yang dihias cukup laga ka benar untuk pertimbang jame pada khala wahidun darah maka masuklah seorang tamu akan rumahnya kata mau dalam Fakat dama ilahi tabakan maka dihidangkan kepadanya akan sabuh tabak daripada emas. Oh man, tabak dari mu belum lagak dah dihidangkan sabut tabak daripada emas uh, alaihi bukhur yang di atasnya tabak na bukhur eh kena kaya ke puap kan puap waraihan dan bebe wangi jadi bukhur yang getut kaya untuk dibit asap parfum model ala urnyaman walaupun jenuh nak tak mengelih tinggal bukhur jenuh yang nabak ยังนัดเตอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ยานเดืออะไรยังปีวัดได้งัดมโนเองงัดมโนเองแล้วยานาลีมีก็ว่างี้รู้มหันาสตเตอร์เยอะก็วิเคนเอารูทีจะได้ก็บุคคลนั้นว่างี้ parfum dalam bentuk asap buah raihan dan bebewan supaya dicium ianya tamu akannya bebewan dan ditinggalkan akannya bukhur bunuh bebewannya bagi orang selanjutnya bukan untuk memiliki akan dia mana dia duduk jame tak peduknya tak peduk je tak mulia jame kawanan nah tak hidangkan makanan nah wangi-wangian kah kah lengkap mandung untuk pertimbang jame tetapi le jame nyan hak genyan cuma menikmati selama dua inan makanan hak genyan gepajuh ubi pajuhinan kan puo hanjit puo nah nah puo ja pesta ente <laughs> ja pesta kau main plastik ni kho de hau ke hanjit hanjit puo cok hinan pajuh yang bahkan le tabuh cu kana urang gerling polunan ibu <laughs> jadi sesuatu yang dihidangkannya baiknya makanan maupun minuman, bebewan dan lain-lain untuk dinikmati letamu hinan tetapi apabila kena berangkat tinggalkan hinan memendum dan akannya akan dihidangkan ke tamu selanjutnya fajahila rasmah maka gejahil akan resamnya adat lagi nya nampu mengian adat bapa tu hukum saya kala resam bapa terofang Haa, resam. <laughs> Gejahil resamnya. Anong pun. Gue fikir ke nyan, dejak rumah kau Cok pun yang nak Tinggal umat lega tak dalamnya. Tak puh. Uh, makanan. Habis dah baju nyo. Tak Nyan parfum, parfum, bukur puno Tak Karena hana mufum resam di sebuah daerah. Fadanna, maka gesangka sesungguh hartanya memandum telah dihibahkan baginya. Pikir kayak bingungnya, nah, ayak buduk ke? Hai, buduk. Oh, ibu gelo ke? Ka berehnya. Ka senang. Bahagia tak tak. Kana tak lama. Kana nyo. Kana je. Senang eh, tak tak. Nyo kibang puan tu. Uh, Putahui becak ke no. <laughs> Ka perleh ka telpon ni juga. Moto-moto. Yujak yu kenal mendung. Belum kena puanya. Falamma ta'ala kabihi kalbu. Manakala kasih mengikat dengannya artinya. Posturnya, amin. Dicok pulang daripadanya. Itu eh, kasih bela ada pam ke dari hotel tamat. Ho punyan. Wah gerinta. Eh, dan nego eh menurut moto jurinta lepas rumah hebi. Fadha jara. Maka susah ya wajah ah, dan pedih ya Sudih. itu. Oman menanta lih bahawa lu menakan menyangkai cok pulang. Pada hari kau ibu dua oke tanya kan ni bahawa selama dua hino ni mati bebenyo kau nak cok geron. Hmm. Yang kasi at long bi sagai. Lah, salah ron lah. kepul nak nejak miliki. Bila kau untuk miliki yang nikmati si at selama hina sagai. Lah, Maka sedih tu bandi cok pulang tanya kau nak wo nya hina lumpah tadi. Yang tak antruk dia berjalan mentok mata tu likut. Kepul cok tak lama lung beno. <laughs> kau nak terah dia tanya macam si at sagai. Wa man kana aliman bi dan so yang tepu dengan resam adat di daerahnya intafa'a bihi nyang cok manfaat mentang dengannya diri ruh gerau de kedua ina nah mengada be berah nah makanan baju ni mati selama kedua wa syakarahu dan bersyukur? alhamdulillah hai puas alhamdulillah hai kali dah cumbe buloman kali dah cumbe makanan kali dah baju warad dahu bitaibati kalbi dan mengembalikan ia akannya harta dengan jeruh hati dan dengan lapang dada hana mutung baju bi Kagak menan terima kasih kalau Nabi bin Asiat pak cok pulang. Long nak jak. Hana tadi, hana tapu. Tetapi yang nak syukur untung kalau Nabi bin mangat tak beres tak. Kabeh masalah. Le urang terotik bin karena kagemiliki, kagebike sik ka teraganya ingin puo. Yang nak sedih dik kan syukur. Nam deh kena terima kasih kalau Nabi bin. Kon terima kasih kuman ron tro atel jok pulang telu. Pandai nai cok pulang dah neo, tiak traji. Tanya mentang rasa memiliki. eh, kena tak beda. Jadi tiro orang pakai senang wadai kerja. Karena genyan wadai kerja mensyukuri dan berterima kasih kepada po barang yang kagubi sukarela untuk genik mati tiak. Bayangkan ada tanya kon. Kalau kita pinjam honda tiak, pinjam honda tiak. Lihat cok dah pinjam honda dah yau gede, mandawo dah pulang. Kenyang terima kasih. Terima kasih. Kalau lu jauh kedai dengan Ron, nyopat Honda, nyopat ke Ron, mi, mi goreng, sabah. Sebagai tanda, terima kasih. Lu, kau jauh lawa ini. Kaman. Sira orang tu, pinjam Honda sihat. Ke niat, ke miliki, nyot ralu, nyot ralu. Buat teruk gua, mencok pulang. Oh man, itu eh, hati, ya eh, cok dalu. <laughs> Padahal saban kan, gue pakai kan saban tu jauh kedai sih. Tetapi karena na rasa nyan dimiliki, maka sedih wadah kecok pulang. Orang yang tidak merasakan yang milik hanya tadi malah syukur. Yang kenyan perbandingan orang cok dunia waktu mati. wate mati kau cok pulang dunia. Sebab yang dunia tinggal dunia hancur main gumu. Dunia tetap tinggal dunia. Selama udik dengan alam dunia nikmati dunia nyo. Tetapi hancur main wakhirat. Kubah bak sot lom. Kurung lain lom yang akan na alam dunia lom. Menurung yang hanya hidup, gue pikirnya kasah lah tak tak miliki. Bahan mati, aja sedih. Karena gagal kubah ke orang lain. Tetapi bagi orang yang mufum, hai sikit lagi nyat. Maka aja, pada kamu mufum, ada karat ke minta. Kau ada man. Lu tak karat, tak kumpul, lu kan tiap ada tanya. Paham tak ini? Ada anak, ada tanya, kau ada tanya, hidup eh, dalam dunia. Jena mu. Tepuk mu, ya. Mu dalam dunia. Tak pajuh, hanya. Nyo namu, tengok segila. Mereka tanya, cakap, sapa jauh mu? Tidak, anak sapa jauh kan? mat-mat mentong pikir-pikir, mentong nyawa talung. <laughs> nyua mengelung, nyua mengelung. Ijak baru lagi nyawa mengelung. Padahal dia rot anak tau kan pajuh. Dia kan pajuh mu. Nya menan perbandingan ni. Pakadalika. Maka menan ke sunnatullah di dunianya. Sunnah Allah di dalam dunia. Fa innaha daru diya fatihi alal mujtazina la alal mukimin. Maka sesungguhnya dunia itu nanggro gepejame li Allah ada orang yang melewati bukan ada orang yang tetap di dunia. Nya diafah gepejame katanya oleh Allah. Tanya geutus oleh Allah sebagai orang yang ibadat. Gejuk tempat ibadat di dalam dunia untuk tambang dalam surga. Yang tujuan gede dalam surga. Ha. Nyepat dunia ibadat ilain untuk tambang dalam surga. Mendek mikamu, ha, menyedek nyepat. Gebi makanan-makanan kita katanya. Sebagian orang lalu dengan diafahnya rasa ada memiliki dafahnya nyai na yang lihat liyazdadu minha ma yantafi'una bih la alal mukimin kon dia ada orang yang bermukim oh lihat azawadu supaya mengambil bekalan oleh mereka itu daripadanya dunia akan sesuatu yang gecok manfaat di mereka itu dengannya sesuatunya jadi katanya mengambil manfaat dengan sesuatu yang na dalam dunia sebagai pangkai katanya untuk ik dan ibadat. Kama yang tafi'u bil ariyah. Sebagaimana diambil manfaatkan dengan ariyah. Kan ariyah, pinjam Honda pun. Makan tiat lah guys. Ada kali pulang aja. Kengken tak pinjam Honda gop jauh ke deh. Ada malam tak puas rumah dera tu. Limut-limut di rumah dera tu. Tinggal lipah Honda puas ni pulang-pulang kah menyuperlah jauh kedai jauh kedai sekali dia pulang dulu minta dunia lagi yang nanti memang hana tepona lah, pajuh leh jaga kerja mendua jigem Mereka nyam piuh ibadat dulu jadi baik dari bengong rutu dah kerja dia enggak putra eh. mangai dan ibadat Memang padu yang perlu harta untuk ibadat di najai yang tak butuhkan makanan untuk ik dan ibadat po bernama sinali hiuro kake lagi ulu lemo kang lu kameng leh ya dia ulu lemo leh ai kerja tak boleh Suma ruku halimai alhaqu ba'dahum. Kemudian meninggalkan oleh mereka itu akannya dunia bagi orang yang menghubung sesudah mereka itu dengan jeroh jiwa daripada hana mengikat hati dengannya dunia. Kon lagi orang yang kami ikat hati dengannya dunia. Jadi kon lagi orang mengikat hati. Tetapi orang yang hana mengikat hati. Begitu mati, aku puas aku orang yang tinggal dunia. orang lah, Tak tahu tinggal. Bajuh jihin wan. Tengok kabi. Kata Allah pula Nyamanan berbanding ani. Kang kabeh kendang hubud dunia. Al aslu saminu asal yang kelapan pada masalah dekabu. Nyo penyakit ati yang kelapan adalah dekabu. Nekun li Allah subhanahu wa ta'ala Kadalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah gecap oleh Allah Ta'ala. Di atas tiap-tiap hati yang terkabur, lagi yang jabbar. Terkabur sih, ataupun dalam arti tulak kebenaran. Jabbarnya orang yang kerah. Sehingga atra dari gop hanya diterima. Dasar je tetap terkabur sih. Pertama terkabur, takaburnya menganggap diri lebih sempurna, menganggap dirinya lebih hebat yang akhirnya kebenaran yang na dari orang lain gedulak ha, yang ia kenjak bar berarti kakre ah hai lok le nasihat gob hanai terimong le eh, kebenaran dari gob hanai da terimong le nyen ka mutakab birin jabbar Nekan Allah Ta'ala Pak Biksa Maswal birin. Maka beruklah maswal mereka birin punya tempat kembali orang dekabu. Pemana maswal rumah. Ya. orang tempat tinggal yang berarti rumah lah jadi tempat tinggal orang dekabu ataupun rumah orang dekabu yang berudadhat kekai kecelah alam kan di dekabu lah Kalau abu hayat mencelah dekabu kemudian nekun Nabi SAW nekun li Allah Ta'ala al-adamah izari kebesaran yang ijalun Maknanya pakaian. Tapi kan pakaian ija bit-bit lagi tanya pegah. Izarun eh, kan sarung. Sarung yang kan pakaian. Jadi kebesaran kan Allah yang pakaian lun. Artinya lung yang pakai kebesaran. Kan urung. Urung pernah pehebat roi. Wal kibriya dan kibriya tekabu ataupun kesempurnaan yang ridak lun. Ridak juga pakaian cik yang maksud faman nazani fihima fa kasam tuhu maka seorang yang di dimerupah-rupah akan lun pada keduanya sifat azamah dan sifat kibriya ni saya lung pembinasa akan Jadi yang nak terlalu kan Allah azamah sifat kebesaran yang sifat Allah kibriya merasa dirinya sempurna ni ada Allah Karena memang kesempurnaan pada Allah. Bedanya yang sempurna akan sempurna kekurangan padanya. Kan? Kesempurnaan padanya adalah sempurna kekurangan. Abih ubina kekurangan sampai padanya mendung dan sip sempurna kekurangannya. Lagi ada kan sempurna bangai. Eh? Sempurna bangai. Abih bangai mana ji sempurna gasian abih gasian. Itanya sempurna kekurangan. Lain pandainya <laughs> sempurna pada yang tabuh dana. Jadi kesempurnaan adalah sifat Allah. Kibria merasa dirinya sempurna, ah, guna kebesaran yang sifat Allah. Maka seorang yang dia merupah-rupah ngelung tentang dua buah sifatnya. Kai perayuk roy, ibu teka budroi, nyok panci oji ba. Ku panci oji. Kasam tuhu, long pu binasa akan urungnya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat bijian daripada bijian kardal daripada tekabu. kardalnya adalah biji-bijian yang terkecil. Mungkin anda lengong kan? Kurang, ana lengong kan? Hah? biji apa? sawi anak sawi yang buat dah ha, kan anak sawi yang buat jadi kharjal yang biji sawi lainnya home pokoknya biji yang paling buat kaji lah memang biji sawi yang paling buat badannya pun bayar anak bayam dia jadi yang kharjal so yang di dalam artijih na dum seberat biji sawi daripada ada kabur yang hantam surga. Berarti habis hubut kena berah. Karena bijian yang paling hubut adalah biji sawi. Tak ada gedina mubinan mantam terkabur lah mati itu. Berah ni Nabi yang hantam dalam surga. Jadi walaupun ibadat lain le. Eh tapi cepat dari masalah ni. Gara-gara nasifut terkabur. Ini tak lawan Allah. Tak ibadat, tak ibadat ke Allah. Tapi sifat Allah taruh tarupah hudaya. Padahalnya sifat yang khasnya, nyan. Menyo lagi ilmu, memang geyu agaknya benar ilmu. Nyan la ilam. Nyo sifat kibria dan sifat azamah, nyo sifat khas khusus ke Allah. Maka orang lain yang ingin menggunakan sifatnya, nyo Allah hanang idin. Maka nebegah kasam tuh dong pancoi. Dan ikhli Nabi alaihi salam yuhsyarul. Ya, budi mesti mesti ni yo. Enam puluh dua. നൂറേപ്പൊടി kita buat dalam pakaian-pakaian Allah nak buat dalam Kibar kiban kepada kabur Ate ni kun Ate di Fir'un kun Ana Rabbu kumul a'la Yang kanya ada kabur Ate ni kun li ya Allah Inna ni Ana Allah La ilaha ila ana Kanya ada kabur Artinya yang pertama merasakan dirinya sempurna dan kepegah emang dirinya sempurna. Yang mana aja. Jadi ketika sesuatu yang sempurna dan menganggap dirinya sempurna, lampleu Sedangkan sesuatu yang tidak sempurna tapi menganggap dirinya sempurna, nyanyi dia kepenyakit. Jadi bagi Allah, nanti ada yang kepegang itu putra. Makna dasar dikabuk putra. Dasar jihad adalah merasakan dirinya sempurna. Kemudian merasakan dirinya itu besar. Memang Allah memang nyolaginya. Memang nyol sempurna. Dan Allah gedepuh bahwa Allah sempurna. Maka ni pegang, maka ni kena innani anallah la ilaha illa ana. Cikun ni tanya. Hana urum malim selain lung. Lung lah satu-satunya urum malim. Yang cikun. <laughs> Punoh dekat bu kan. Yang baru malim. Man, kan bahasa yang sama. Maksudnya deh innani anallah la ilaha illa ana. Yang la alima illa ana. Cikun. Wala ghaniya illa ana. Cikun. Cikun punah dekat buruh je nah. Jadi kan kesalahan yang Allah kun sama lagi. Bahkan kon larang ni ya la ilaha illa ana. Memang lampau. <laughs> Ada yang hanji ada yang. Karena yang han kon sifat tanya Maka ji ketika urang di mensifat dengan sifat dekabo, nyo berakhir dengan ingkar ketuhanan. Ya gede teruk ji tinggal madang golom truk tingkatan meokat truk tingkatannya langsung Tuhan hana patihli pegah dro Tuhan cuman ketika urang mandang di miu menurutnya ketika bodro tingkatnya nile ie watih lom ketika bo watihnya lom tapi akhir ji ke di hmm. iblis hana pegah dro Tuhan tetapi hana timli taat kepada perintah Tuhan sujud kepada Adam Haji kita mikir Adam dari tanah, lung dari apa? api. Lihat lah daripada Adam. Upah oh, saya lung bahasa sejut. Perintah Allah, tu tempoh perintah, perintah. Nyen efek di kabu. Fir'aun, langsung ana rabbukumul a'la. Ya. <laughs> Tapi Tuhan kan betul, innani Allah la ilaha ila ana. dikenali Nabi SAW Yuhsyarul Jabbaruna dibangkitkan para orang Jabbarin dan Mutakabirin orang yang terkabur pada orang kiamat Fiswari Zuri di dalam bentuk oh, tidak ubud orang terkabur dibangkit orang akhirat di dalam rupa tabuh tidak yang ubud yata'uhumun nasu lihawanihim ala Allah azza wa jalla yang dibeluh-beluh digidang-gidang akan mereka itu oleh manusia karena kehinaan mereka itu di atas Allah azza wa jalla kena kan berikra hebat leung leung lebih akulah hama timbulan eh? hmm, akulah apa bab pilihan menikmati pokok akulah akulah yang serba bisa Karena kau terlalu berair roh, gepuh hina orang akhirat. Gepuh hina orang akhirat, gepuh bangkit lah membentuk tidak obat. Dua belah, dua belah leurung. Hai, surat-surat roh, leurung, baik kaki daun leurung. Ini ha, buh yu migo mikir lah, tandi. Ha, hanya kenyan kebalik. Jadi yang terjadi orangnya kebalik. <clears throat> Yang kejit man takab bara wa da'ahullah. Yang kenyan yang terlalu ini leh. Dia orang akhirat, yuk tepak kau pada main dan kelin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Bilal sesungguh di dalam jahanam nasaboh lembah ataupun alu yang dikatakan baginya lembah hab-hab ni <laughs> hab-hab yang nan aluannya Hakun Allah Subhanahu wa taala ayuskinahu kullajabar. Hak di atas Allah Subhanahu bahawa gepertempatkan akannya hab-hab bunuh -hab, akan titik orang yang dikabur. Yang gelamnya itu lah urung dikabur. Nah, tak bawa alu, alu yang pergi di dalam neraka jahanam. Di lih dalam neraka, lama lu dalam boleh hoi. Jangankan dalam neraka, idunya macam ni, kalau malu ham jangan nampak tengah li. Ni bayangkan dalam neraka jahanam berada di dalam alu. Yang kenyang tempat dikubah orang-orang yang dikabur. Menyungunan ke Nabi Bak Bilal, fa'iyaka ya Bilal, maka pejiuh li kata wahai Bilal bahawa adalah kata daripada orang yang mendiami haluannya. Baik sampiran di orang yang ikhlas haluannya. Arti ji baik kabur. Dan nikin li Nabi alaihi salam, Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibri. Ya Allah, sesungguhnya dan berlindung dengan roh daripada nafkah dekabur. Manya nafkahnya kan tiupan. Tang kan tenaga canggu ada beraya roh pasangin. Ha ya nafkah. Gerung yuk balon pertumbun nafkah. Nyo nafkah dekabu. Dekabu untuk dasar ji merasakan dirinya sempurna. Pateka merasakan sempurna enggak gerak di bahu cu. Nak tantang dan nyo kawa udara dengan ee ee eh, eh, juga. Eh, <laughs> Yang kenya nafkah. Yang sangat-sangat hanagot. Maka Nabi ini melindung daripada nafkah dekabu. Dan ikhli Nabi SAW, La yang durullahu ta'ala ila man jarra sobahu khuyala. Hana ne, ne nadar, hana ne tilik li Allah kepada seseorang yang di tarik ijajih, dipupanyang ujung ijajih, hal keadaan khuyala berbangga-bangga. Ijung ija panjang muhu bak tanau ataupun truk bak tapak paling kurang yang ipegat ija lagi nyan karena untuk berbangga-bangga menghebat-hebat nganggap nyan urang nyan hana ge pandang dengan pandangan rahmat li Allah taala. Ka? Hana ne pandang dengan pandangan kasih sayang kepada orang yang dipupanyang ijajih karena khuyala untuk berbangga-bangga menghebat-hebat nonggok nyukanya terkabu benar sih jadi terkabu ji membuat uh, nampak terkabunya kau luar kau lila mati kabak pakaian ija panjang mudah oh, hebat kau lagi ija ija orang yang mengkeluh dun tutup tutup takai ija lubeh jadi nyan khuyala ke kau lagi nyan nyan dasar di dalam dekabo maka nyan bengih dan Allah kurungnya dan hadis matahtal kadamaini minal izar fafinar nyo saboh saboh banjang hadisnya matahtal kadamaini minal izar kain sarung yang di bawah mata kaki fafinar maka masuk neraka Makanya awak awak salafi, salafi. Mata belak. Awaknya hanya pakai eja terus mata kaki. Tikan betih juga deh. Idiot. Padahal yang baik uyuk mata kaki. Awak yang tikan betih juga deh. Kahimat eja baju tu. <laughs> Jadi berpodoman yang pertamanya manjara saubahu panjang ija. Yang kedua, matah tal kadamaini minal izar hafinar. Sedangkan yang bermasalah bukan diri panjang ija, tetapi pu panjang ija yang karena untuk khuyala dasar gitu kabo. Untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah di atas gop, maka aku pakai ija yang lagi nyan nyan yang fafinar karena dasar dasarnya tikabo tikabo hukum jiharam dia ada kalau pegah ubi biji sawi mantan na tikabo masuk neraka adapun tidak masuk surga mankan wajar menyurung yang na rasa tikabo yang sehingga ija merah-rah ke deh ba aki ba ujung aki berarti berat tikabo jelas fafinar dia ada orang yang nak terkabur kadar ubi biji sawi layak dokhulul jannah hantam surga. Menyonya orang yang terkabur orangnya sampai mengefek pada pedih pakaian. Pakaian long berbeda dengan kau. Dasar dia terkabur. Yang kejut matah tal kada maininya fafinar kebegah. Gara-gara dasar dia terkabur. Menyertanya panjang ijakan dasar terkabur Hana harum, Sebab yang masalah tutup di bawah mata kaki panena lah masalah. Di bawah mata kaki tutup. Hana masalah. Dengan bukti dia sebut batu. Dengan bukti dia pakai token kaos kaki. Tapi hana harum, Bahkan Nabi sebut batu. Nan tempoh-tempoh batu zaman. Berarti jeut. Nyo ke bukti bahawa Crown wajib buka di bawah mata kaki. Buka. Panjang ijah pun tak salah. Diri panjang ijah tak salah. Yang salah dasar pun panjang ijah pekan. Menyo dasar khuyala nyan yang harum. Maka jih watai nekun li nabi ma tahtal kadamai ni minal izar fa finnar. Na nekun li bakar tapi ijalun di bawah mata kaki ya Rasulullah. Ika ta lain kon dasar khuyala. Ha, berarti khuyala yang hanjirin. Kan? khuyala nyukunya gedanya berbangga-bangga bermewah-mewah mengalahkan pakaian orang lain pehebat dro gedanya nyan yang harim buka yang terjadi urangnya apa dra ijakrong imekat di kede kalih dalipat mantong tru amat aki patoh je kebangga gedanya ka pakaian long eh Kami payang tamita ijakrong i kede yang dikan mata aki hana meokon dai ucap lain gedanya tabo Model lagi nyan, apakah kita menggunakan pakaian yang ka lagi nyan adat? Dia kering daya kaya lah. Mesti ingat dia kan. Oh dah kering yang ilung hebat dengan aku pakainya. Mau dengan sini, hina ijang ya. Dut. <laughs> Sampai je hebat, dia nyawa gara-gara ijang ni teruk matagi. Hana ti santet madu. Urang kaya, orang gafian santet madu mia kerong enan. Eh, pak idu hoya Yang Nyan menyodari kejadian. yang menyodari la mati, yang terserah bab pribadi orang Ada getuk lu puntung urang nyo hoya la, hoya ti. Hebat lu. Hana sujud tegur menyolong. Luar puntung kusuk. So tam. Nyanyan nak kuya lak ni lagi nyan. Jadi kan masalah asal kata so ija kerung menyotruk bak menta kaki. Nyengka kuya lak. Nyengka harim. Kata mun raka ju. Haji pujuk kita jam dahat. <laughs> Jadi menyonyopat. Manjara so bahu kuya lak. Nyo yang masalah. Nyan yang kepegah benar. Kutra layan turullah. Allah hanana perhatikan hanana pandang kasih sayang ke orang yang jarra saubahu khuyala menyokan khuyala urung melimbut hina aja pulau yang musim jamak Minum musim jamak yang dari ujung lagi dari ujung oh tutup mandum kada mau raka. Tu pun musim tu juga. Kita kengon. Kada kepala orang tak kengon hanya melimbut. Yang baik pegah dagingan urang melimbut wek tok terwaki, tok ada mun mereka. Panena dirinya na diuji ke haram. Ko yala yang masalah. Yang si jua. Nyo jamo. Beda-beda tanya. Kekak kemenan. Ko ta jawab mana ta bedro tu. Dan kelin Nabi alaihi salam man ta'adama fi nafsihi Waktala fi masyiatihi laki Allah wahuwa alaihi ghadban. So, ya orang merasa raya pada dirinya. Gak anggap droga raya. Waktala fi masyiatihi dan kenyan berbangga-bangga pada perjalanannya. Jak kenyan pakaian kring-kring tang gede. Cara jak. Ha, kamu kan? Lagi jak raja lah pegawat. Bumuri lah tanya jak. Biasa bang, gok jak. Menyogok kai menan, itu yang pegawat jak cara lain lom. Banyak kan biasa. Yang kalau murah ajak lagi nyai. Nyau tanya beda tu. Geduk-geduk cara ajak. Adapun benar tu kering-kering nak bahu tu. Belagi akan main jak tu. <laughs> Kemudian. Nyan keberah laki Allah. Orang nyan merumpuk dengan Allah orang akhirat. Sedangkan Allah atasnya itu yang marah. Jadi bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah bengih. Eh, karena apa yang kenyan? Berjalan ikhtala adapun khuyala dengan berbangga-bangga, menghebat-hebat, mengalahkan orang lain. Pu yang kena pakaian Pak Gop, itu yang beli lagi yang pakaian. Tampil beda, tampil beda, tapi-tapi. Berarti bahaya sih, katanya saya jauh pesta, belum baju baru. Dah lebih baju lain. Yang belum nak Pak Gop, biasa lagi ya. kan. Belum bolehnya kan Pak Gop. <laughs> Dia lah, mendengarnya lagi. Ya. Tapi karena tak urut pakai. Ha. Jadi bubek na bago bertampil beda katanya. Korang dia tajak katanya kan terpesona mata orang mendung. Eh, uh, dari umah lah gak dah. <laughs> Eh, bu menan. Nyang kenyang mentang surah koyala. Jadi dengan model pakaian, dengan panjang ija, koyala nyan dasar jih memendung de kabu. Nyan yang gelaran. Kon diri bajai baru, kon diri tutup mata kaki. Karena urung nimut tutup mata kaki. Dan ikan oleh Nabi SAW pada menyatakan fadilah tawaduk merendah diri. Dengar keceritakan fadilah tawaduk ke Nabi. Ma zadallah abdan bi'afwin illa insan. Betul? Ma zadallah hanya nitamah li Allah Ta'ala akan tiru hamba dengan kemaafan. Melainkan insan. Mentamahlah ke oh, kehebatan, kemegahan. Jadi kemegahan, kehebatan pada si hamba adalah dengan kemaafan. Mentamah maaf keampunan yang dah jadi hebat, jadi hebat. Kau gara-gara le pakaian yang perle bab ujungnya wa ma tawadaa ahadun lillah illa rafa'ahullah dan hana ditawadhu oleh seseorang karena Allah melainkan diangkat orangnya li Allah orang yang merendah diri karena Allah menghormati orang lain karena Allah karena Allah hanggebi ditanya apa hebat roh engkau ditanya merendah diri karena nyan orang beriman maka hana ada hebat roh dengan orangnya nyan menyolagi nyan kejadian ji rafa'ahullah Allah akan diangkat orangnya jadi kon urang wate perendah dro maka rendah. Menyuhana rendah wate ada perendah dro bahkan bo ada perendah. Tanya galak keraya. Wate galak keraya tak peraya dro tak mahu buat. Wate tak buat dro raya tapi tanya ingin yang po yang instan nah. Begitu tak peraya rayu aju. Ha hinan kepuasan. Babnya tak perendah rayunya entri becu-becu. Tapi pasti Gedanya orang yang tawaduk, merendah diri, memang hana lebih lom. Tapi baju baju baju baju sabo saat urungnya akan mulia di mata orang ramai. Dan jika kebut bertahan, tapi urung yang pehebat roh pegah ju lom. Bu cerita dengan lom. Yang kumusirkah ju lempah ja aku tulung gop ini ju. Oh mana dia dengar dia orang. Kagum ji. Ji hebat gedanya ju. Orangnya hebat. Tapi singa halus dengar baru lain. Aduh kadang-kadang dengar cerapai berkhabar. <laughs> Eh, uh, puaslah. Pikir bibit. Kakon. Yang kali uka. Dia, eh, dia yang ikut matai. Eh. Kau raf wada'ahullah. Jatuh. Ya, jadi makanya hana perlu peraih roh. Menyum memang kedanya orang God. Tetap kita kedanya akan terangkat. Bacut-bacut. Dan nekul ni Nabi SAW. Tuba liman tawada'ah fi ghairi maskanah. Bahagialah. Bahagialah bagi orang yang tawadu pada bukan kehinaan. Orang yang getawadu, yang tawadu kenyanya tidak membuat kehinaan, maka berbahagia bagi orangnya. Nyo yang maksud tawadu kenyanya be sampai jadi kehinaan bagi agama. Nyo yang maksud firairi maskanah. Maskanah ini maknanya kehinaan zulin. Jadi Getanya dalam bertawadu jangan sampai meremehkan agama, merendahkan agama. Artinya getanya orang beriman tak tawadu bak orang hana beriman. Kesimpulan kanya merendahkan agama. Getanya orang na ilmu tawadu bak orang hana ilmu. Tak peraya orang hana ilmu, kata pejatuh ilmu. Jadi orang nak tanya nak ilmu hana harta. Igop nak harta hana ilmu. Budoh yang bang merempok orang nak harta tak cum dapat dapat ikut dia haju. Berarti tanya sendiri yang tak perlu lebih harta tak perlu jatuh ilmu. Yang bahaya. Beda pegah gayu atau batu. Hmm gayu atau batu. Ha atau orang Nggih urun dena bijeh renaman kanyo kuju tanam. Ijulok yu kode. Ha dah julok. Salah-salah julok mati naik itu mohlik nyu menanji tawadu riu tapi baik sampai menimbulkan maskanah kehinaan bagi agama nyan yang baik terjadi jadi sesama mukmin nyan memang tawadu, bah lebihnya tu orang iman pemulia aju pemulia aju bah jatuh dayo tapi han jatuh wa Allah dan wahyu oleh Allah Taala kepada Musa alaihi salam Nekun li Allah bahawa Nabi Musa hanya sanya lun terima sembahyang orang yang ditawaduk li orangnya karena kebesaran lun. Walam ya ta'adam ala khalki dan hanai perayuk draw di atas makhluk lun. Jadi kun Allah yang lun terima sembahyang adalah orang yang jih merendahkan diri jih karena kebesaran lun. Yang tajuk oleh tapeh bak tanah. Ini kepua. Pua olahraga dia ataupun membesarkan getanya merendah untuk kebesaran Tuhan Allah maha besar getanya maha hina maka ulai getanya kudih buat tanah dan sempur dike orang lain mana yang ada tim lagi kan jangankan tak berdua ulai gedih buat tanah muta dekui hanya ada tim kan ada pilih-pilih orang kan Supo <laughs> jaro yang tak cium, supo teut yang tak cium. Ini kan kena pilih-pilih. Kan kena kan saya merumpuk orang dia macam doa tapi menumpuk meruah bicung duut menumpuk jerapai bicung duut engkau kan lah kenyang kan nak pilih-pilih sip jadi jina pedua oleh kedih bak tanah yang pakai oh karena kebesaran Tuhan karena kita kitanya melihat kebesaran Tuhan maka kita kitanya merasakan bahawa kita kitanya makhluk yang sangat hina maka tak praktekkan adanya di dalam anggota kita kitanya maka tak anggota yang paling mulia pun hmm, kedih bak tanah tak pedua tiga yang gekin tawadu karena kebesaran Tuhan. Kon tekui tekuinya olahraga. Kon tekui tekuinya mu. Kibai tekui gop, ada tekui ada nyo. Bujuk ada tekui, hei gop, ada tekui. Tepu no hai pegahan tah semayang nya hana ada tekui tekui. Tekui juga deh yang hana keterima semayang. Karena hana tawadu bagi kebesaran Tuhan. Yang kedua, walam ya ta'adda mala khalqi. Dan ji hanai perai ro datu makhluk hanya pun hebat roh je dengan makhluk-makhluk dan yang lain. Karena yang lainnya makhluk lo cik. Maka je merasakan dirinya hebat. Wa alzama khalbahu kofi. Dan di dipermulazamah, dipertetap akan ati je, akan takut gelut. Nyalom syarat keterima semayang. Orang yang di dalam hati katanya selalu takut kepada Tuhan. Menyohana merasa ya ke Tuhan, aman-aman mentang, nyen hana drimong tumaya ngge lombok hatanyo tegaraja drimong mahna drimong allah maha pemurah ini tu drimong ibadah dayo nyen na ci dumnan da tumaya ada mubruk banyak lebih tu sila allah Yang <laughs> nyam nyalagi nyam jangga idanyo tetapi benar rasa khuf khuf lamati baik kada-kada ege tuong eh, lun ege eh, drimong lun sehingga menyona rasa ketakutan Kudanya selalu dalam memperbaiki diri Nyakon lagi orang jauh beli yang na rasa hana aman dari binatang buas. Yang biasa selamat. Kata kena eh. Tak eh ino nyuntu ya rimuang. Menyertai eh waktu nya nanti nak ulu. Ha, kiban tak pegawai tempat eh yang ngerimuang aman, ngaulu aman. Yang menyertai tempat, yang ini nantu. Kata saya kena hilang. Yang orang nak khuf. Menyertai nak dengan baru ke istirahat Wata gerumpuk tempat yang rasa jika aman Hai ube yang mungkin geminta aman hinan dalam beli Menancik nyaw semayang menyohana rasa khuf menganggap Semayang dia cik terima oleh Allah Nyah nak macam nak perbaiki Hai cik terima pun man Dungno dah semayang kalau gak ada pulau Tapi menyuruh khuf Sujud lun kabutui lagi nyo Ati lun kabutui lagi nyo bacaan dun kabutoi lagi perbaiki perbaiki jadi orang yang nakoh sabe-sabe dalam perbaikan nyan menan maka jih hana gedrimo semayang menyekon orang yang tetap rasa khuf di dalam hati wa an nahar bidikri dan jih di buah ditempuh di koh uro di mana mana ditempuh uronya dijalani kehidupan dalam teoronya bizikri dengan dikirlun dari bengah sampai malam ora gedih tiga tu yang menjalani udip dengan zikir zikir zikir kan putuh daripada zikir dah semayang tak yang lain yang sibuk dengan pula lain padahal jika dalam buat gedanya nyen na zikir di dalamnya jadi kata anahar bi zikri kemudian wakafa nafsahu ani syahawat min ajli dan ditegah akan nafsunya daripada syahwat min ajli karena lur. Hanai berdruk syahwat. Pada hawa ketipu pua. Lah. Baik hai hai dan ibadat itu. Baik hai gara-gara nyantuk lalu ketanya daripada zikir. Baik hai tak berdruk hanya hana rida Allah ketanya. Ha, Yang kekun orang dipedun keinginan nafsu karena Allah. Yang bumenan. Jadi kan masalah napeng-napeng. hanapeng. hana Kita nyo dah kan kurang kasihan. Oh, banai baju hanapeng, cium hanapeng. Baju puhan. Baju puhan yang perlu berleberah baik lagi nyan gedanya hana taputruk hawa nafsu kon karena hana peng kon karena hana sanggup tetapi karena Allah kah dan ke nabi gedanya sallallahu alaihi wasallam idza tawadha al-abdu lillah apabila merendah diri hidro hamba karena Allah ni saya ga angkat akannya li Allah ke langit yang ketujuh Ya, dapat lolong. Nangon di langit bagi. Kau nak kenyang nak tut. Makna ji, urungnya akan geangkat derajat di Allah setinggi-tingginya. Man habis dunia langit, di langit ke langit ketujuh. Kau dah sarwa leput sampai tu tujuh derajat yang tinggi. Jadi yang kena pegah, seorang yang merendah diri karena Allah, maka urungnya geangkat derajat di Allah maka kita hasilkan ketinggian jih dengan langit yang ketujuh dan ikun li nabi alaihi salam inna tawadhu'a la yazidul abda illa rufatan sesungguh tawadhu hanya ditambah akan si hamba melainkan ketinggian tawadhu'nya cuma untuk menambah ketinggian jadi kalitrun tanya merendah diri tapi yang terjadi kon rendah, naik. Rendah, naik, rendah, naik. Nyamanan. Jadi kejadiannya sebalik eh. Kon ada tak rendah maka rendah. fatwa tahu Maka tawaduklah kamu. Rahimahkumullah. Semoga lebih rahmat akan kamu oleh Allah. Badi yang lain nekun Nabi yang alaihi salam innahu la yu'jibuni ayyahmila rajulu syai'a fi Bayakuna mihnatan li ahlihi yarfa'u bihil kibra an nafsihi. Sesungguhnya pekerjaan. Sungguh dipehirun akan lun. Oleh bahwa dihamal, dimat oleh seseorang akan sesuatu pada tangannya. Maka ada iaitu menjadi kehinaan bagi ahlinya sesuatu yang tujuan untuk mendafak dengannya akan terkabur daripada dirinya. Jadi ke Nabi yang hirun yang haira kena pegang hi haya hebat tak tak orang gemat sesuatu bak jaro yang dengan gematnya dengan jadi hina pada hai tapi gemat tujuan mangat gadoh de kabo me de kabo kau orang hebat Mbak Manji katanya orang hebat. Menyewate tapi hebat dro dengan ma menyotro ba ungkut atiji ke dro Hina. Tapi ketiji karena hina, nyam nyata meong ko gerak di hina. Gemai, gemai. Hai pun me gerak ni, me di gerak. Mangat hina. Kupu hina, hai mangat bet kabo. Ha, karena menyo urang de merasakan dirinya hebat. menyur, barangnya gemat gerak nampak ge nyan hina. Sengaja gemat mangat bekna dalam jiwa ali merasa dirinya hebat. puh hebat-hebat, ha, me gerak jerahan. Tapi menyo mandum na urang diji, ungkot na rume, selop na rume, dumpu-dumpu na, lah. makin rep, makin eh, eh e aja juga dia. Na sadar tu li. Akhir ji, pubut gerau mentong katanya. Ha, nyan kebukaan Nabi, nyan yang mengherankan. Nyan yang hebat. Kabilong. yang pengkawi pengkawi kan? mana nak pengurah orang geboh pengkawi orang pengurah tak kan benda nak pengurah untuk minta lebih dari lau menyokasat memang tanya perlai beraya cara tak beraya berada dengan cara tak waktu yang kau tak waktu tapi orang dekabu mencara dekabu cara halus <laughs> Nyekan. Cuma yang tanya hana perlu ada lah peraya dok. Tapi wakil je raya. Nya Nyekan pegah ni Nabi lagi. nyan. hana perlu lah yo kena pegah. Hana kekurangan. Orang wadah ke perendah dok. Kan tak rendah. Pukul saya ada tim. Nyekan yang perlu pegah. Lah okay, orang terdekah. Kan Nabi harta mertamah. Puyo. Tapi terdekah. Nyekan ngam mertamah. Uh, eh, hana ada mertamah. Nyekan ada hana mertamah. Bergian aja untuk. Putih buah dalam terdekah mertamah harta. Kalau hana terdekah hana kau mertamah. Nyan urang tawa duak lagi nyan hana terangkat. Memang perlu mengarai kita tawa duak tu han raya dan beri kira orang dulu nyan. Hanya dah lihat tawa duak nyan. Tetapi memang kan perlu keraya nyan raya. Kah hakikat tu lagi beri. Ha, nyopat baru tu pak hakikat dekabo. Kiban yang gekan dekabo. Pak Ji dekabo nyan hakikat. Nak tergabung syariat Nak tergabung tarikat lah Ya, ni mana? Nyumpat kat terubah hakikat tergabung tengok Tapi tengok baik tergabung Ayyara nafsahu fauqa ghairihi fi sifatil kamal. Ketikabu adalah bahwa menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat kesempurnaan tak anggap kita katanya di hati kau dari segi ilmu tak anggap ilmu kita katanya lebih sempurna daripada kau pemurah tak anggap pemurah kita katanya lebih daripada kau pulang kekuasaan kekuasaan kita katanya lebih daripada kekuasaan kau jadi menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat-sifat kesempurnaan yang yang kebenaran terkabung maka hasil padanya oleh nafkah dan hadzah daripada ini yang rege min hadhihi razilah wal akidah. Puan. Well. akidah betul ya jadi yang pertama menganggap dirinya lebih dibanding orang lain gara-gara kagak anggap drog lebih maka hasil padanya oleh nafkah nafkah yang kebunuh ah, tak uh, tunjuk drog dekarai bunuh kap sempurna pun menolak oleh dasar ji malim lung menjish nyan nyan gikun merasakan dirinya lebih Wateka katanya merasakan lebih malim daripada gop, lebih kaya daripada gop, maka terjadi nafkah kemang bahu, pengangin nafkah. Kemang aju, oh, manjihnya kena mi, kada lebih dayo. Waharrah hazah dan merasa nisyat, kegemaran, senang daripada ini sifat yang tercela. Padanya hanagot wal akidah dan ini anggapan aju. Dari menganggap diri kalau lebih benar, dari merasakan sempurna beno ibadah tu nafkah dan hasahnya karaya dan ka uh, timbul semangat karena dirinya kalibeh daripada go walidalika karena demikian nekun nabi sallallahu alaihi wasallam fa'udzubika min nafhatil kibri lun berlindung dengan rahmat Allah daripada nafkah tegabu yang kenyan merasa besar ketika sempurna pun sebab kadang-kadang sempurnanya nah tapi baik sampai dari kesempurnaannya katanya merasakan lebih dari go you know kadang-kadang memang hai pamani nah lebih wajud daripada go tapi katanya baik pernah merasakan eh hey, bahaya alihnya nanti lom nafkahnya merasa kahayu katanya nganggup merasakan ka lebih rayu katanya nganggup gara-gara kelebihan pada sabah sifat penuh dan karena demikian gelakaidin li ba'duhum akan Sayyidina Umar radhiyallahu an liya'i dan nas ba'da subhi untuk kultum sesudah subuh. Kuliah tujuh menit. Hai aidan nas. Lakaidin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Nabi Idin li semayang subuh, dia pegah abah nasihat baca gurunya. Ya, gagal kan? Faqala, kun Sayyidina Umar, La aksya an dan tafika hatta tabluga suraya. Be, Nya mena telefon Be, oh, Ujra mahra Jadi mana? La aksya lung takut bahawa gata hantu akan merasakan raya besar kalau udara sehingga sampai gata bapak bintang suraya. raya hantu. <laughs> Hantu drone raya drone langit Jadi hantu. Be, Bagah dah raya ni. Bahu buat macam tu. Menyotanya orang menyotanya dina. Oh. Ketika ada pegah habar juga. Na kesempatan orang iwa ceramah bahasa bawah tempat. Nyan tegedi dan nak lah. ikan le orang. Eh, nampak tak ada pegah habar yang bagah tak turi dia. Nah orang hebat-hebat mandu minana. <laughs> orang hebat mandu minan. Dia dong ju, kabutuh yang bagah turi. Jadi sama dengan po yang dapat buat yang perletiknya berbagai turi berhebat berhayu ya. jadi yang seluruh na kemampuan katanya itu biar dominan nanti jadi untuk mengenai menginilai orang oh bereh bereh bereh cara orang ya untuk dah pegah tanya lebih raya untuk dah pegah tanya malim kesimpulan dekat bosi yang ini sebab jenis apa lagi yang kan pu yang berbuat ibadat je ke ibadat je yang penting bagah hiduri bagah terkenal bagah lepeng bagah menumpuk buat lumpu aja kenan target sebab target udik budaya dalam dunia untuk udik dalam dunia <laughs> target udik dalam dunia untuk udik dalam dunia yang kerja pun yang dah buat tataran harus kenal oh ini penting ah ya. padahal ada ingat binasa orang akhirat dengan buat lagi-lagi nyanyi ada ingat yang penting itu hinan bupati hinan kepala Dinah hinan orang haya-haya lain nah hinan toleh dapat duri raw tu nya mana dia reloh daju badai ina umar hang bi ju ha lekai din ajramah le subah be tu e eh, eh, manyang bahu kata teruk bintang suraya ke ba <laughs> langit ke bedum langit ke tujuh pai duk bintang suraya tu e bahu ron teruk langit ke tujuh ni be amnai dia Bedanya. Ha. Bedanya. Menaga pun tak kerja kan. Perbandingan baik daripada kabura tu. Mana tak, kemana tak ada pegah baik dekat buruk. Pernah nak kurang dekat buruk lah dia nyai. ikut tak pegah baik galak katanya. Duh burung dia dia nyai. Tapi ada kiri lah mah. Nak pahal lagi? Nyai dah pegah nyai punya mandum. Kalau <laughs> kan nyai galak dari kali ke dia Oh, hati, punya mendum ke hana galak di kedunya. Ni mengen dajak ke deh, hana lim itang kan, hana lim sabo. Menyo mandum tak fikir ke akhirat. Man pajan kada pikir mendum man. Tak cik, dah budah, tak tak idap kitabnya, tak ceramah, mesti juta, draw, tu. Padahal draw, nak urung lagi ada ceramahnya. Yang penceramah, tak juta. Urung yang lagi nyan, nak limang draw. Sebab ada penceramah pihak nanti, ni. Oh lah orang dengar. Ni nak pihak fikir ya. Baik dah fikir mio kada buat kita punya motor nak jadi nali terundunya. Motor na dana harta na urun de kabu na dumpu mentong na. Ni dia tengah tak buat draw tu, eh dah buat. Jadi baik tantang menyo tanyo ka lagi nyan. Nya dah tadi menan. Saya dah dengar gak ah, gagal. Tanya kata tim dan bergerak draw lagi nyan. Tapi bumandu murung lah dunia lagi nyan. Menyanah dah tim sikit bumandu. Maka watak kata bayang nyelung kalah lagi nyan. Berarti menyelung kalah lagi nyan, mandu murung lah dunia kalah lagi nyan. Pakal lagi nyan. Hai sebab lu orang berimbruk lah dunia. Menyelung hanali di kabo. Dia hanali urun di kabo durun dunia. Patrin contoh lontawa tu hanali urun kabo. Nyo menyelung kalung tim hanamita dunia. Nya mandu murung landunya berarti hana galak le ke Maka mana? Tanya urun terakhir. <laughs> Mam nya gede kan urun terakhir. Dua murung ikut tanya mentau. Mam bupa saya gara ada dua urun ada dua urun mentau bodinya. Bupa saya gara ada nya hana galak kedunya mentau bodinya urun hana galak le ke dunya. Hene na ya hana pergi. <laughs> Draw di mentau nanti pegawai. Eh, mana? Nyokai rezeki itu. Kemudian ini nafkah pun no, merasa besar pun no. Merasa kita nyok kali lebih rayu daripada gop lagi cangguk kayak pasal angin no, kare aji gop. Kemudian ini nafkah merasa dirinya besar terjadi daripadanya oleh beberapa perbuatan pada zahir. Ha, nyok kan muncul luar. Ye eh, dalam mana pun. Pun kita nyok tatunyum bahwa bak kita nyok nasifat yang sempurna. Tak banding dengan bak gop sempurna bak kita nyok cara katanya menganggap kaya katanya menganggap saleh katanya menganggap ka setelah merasakannya timbullah nafkah bahawa kita katanya lebih raya lebih hayu daripada gop lehnya ibadah tu perbuatan pada zahirnya kau ni lama te kai tibi ulua yang kenya nija beno kai tro ngede tro batana ija kamroh roh batana Alihnya pola pupu yang timbul luar <laughs> ya, gara-gara nafkahnya wate ta contoh ta contoh tarafu fil majalis contoh ji manyang pada tempat dua, yang baduk lu menyang. karena kita nyok karayo handa tenduk le tanding engkau sebab tai duduk kursi taban mandu kata deng-deng nabi aku nabi kan Hana ada dua, hana ada dua. Sebab latih katanya, minyak kursi, sabang orang <laughs> sih. Hipuduk kursi, sabang kursi orang lain. Handa dia dua. Seharusnya kita tanya bu lah kursi sabah. Ham lain beda warna pi juga. <laughs> Alinya janggut je ke tanya benar sarung lah becut. Pokok ibek sabang engkau. Nyen kagi ken tarafok pada majlis. Kitanya menginginkan tempat dua kita nyo lebih banyak daripada go. Nyo af'al pada zahir. Yang kedua, takadum fit tarik. Terdepan pada jalan. Nyawa tak ajak. Baik sampai nak ajak kau ke tanya. Tanya lah yang paling depan. Orang lain ikut ikut Nyawa kan, kan nampak pada zahir. Tekabu tanya nyan kan muncul luar. Hanta timli li jak ilikut kau. Tetap katanya bu yang paling depan. Wan nadru bi'ainit tahkir. Dan memandang dengan pandangan kehinaan dan marah apabila tidak dimulakan dengan salam. Dia menempuh dengan orang, hanai bi talion jih bawah ke bertanya. Nam dia kembawa bawah jih bantu umpak, Assalamualaikum, ikut bertanya. Nyan baru betul, tuah, tuah, tuah. Tapi punya hanai bi talion, saya tanya bi talion mak jih. Tidak, eh, puas si eh, gampang ayo. Hai, tu bi talion gelung. <laughs> Nyan kadu, nyan kadu luar. Nyan dikabu kaya dibi luar. Ka melihat hina dan bengeh ke orang yang tidak memulai salam ke tanya Wakasara fi hawa ijihi dan taksir gobnya pada hajat itanya. Hana hana dipenuh hajat itanya. Lagi hendak tanya hana betul. Keinginan katanya mana? Oh ma, tua, mai pegah mata. Oh ma, tua ante yang lung lagi nya. Ikun tua, ambil mai lung perle kamu baga bagah ibu gak. Ha, yang taksir, bengih dia ke gob. Watak dimihi dan taksir gob pada takdim katanya. Hana gob di takdim. Bengih tu Yang terkabur Kaduh uluah Kemudian wayah miluhu Dan dipengaruhi Le nafkah bono Akannya urun terkabur Di atuh bahawa Benci apabila dinasihatkan akan dia Menyodan nasihat Yang mana-mana Boleh pegah Ya, boleh pegah kena orang awak dah ada puruh menyanyian. Jadi kedainya hana merasa nyaman ketika dinasehat. Pakon karena kedainya menganggap lebih baik pada haji. Tapi punya urung di hati kedainya yang hana pat takoh leh dukan nasihatnya dah dengar. Tetapi punya urung yang tak anggap leh kedainya rendah pun hana dah dengar. Padahal kadang-kadang nasihat gopnya betul. Ya urung kau apa gah lawan yang? Oh tuan aku berat. Ibu tuan, mom lah tuan, trip aku dua dalam daya. Oh apa gah yang kenal? Jadi pada hari kadang-kadang walaupun trip udahnya nah kelebihan bak go beti. Ana miatnya handan te ji. Irumpo ti pupu ji nya ana rumpo ri reo. Pada ya pegah adanya karena gedanya tak anggap ji rehen hina apa no. Ji di bawah gedanya maka gedanya merasa tidak nyaman mate ya nasihat ya bi sesuatu gedanya nya ana nyaman deli. Nyan juga gara-gara po nafkahnya wa yu'annifu idza wa'ada wa'lama dan kasar ia apabila memberi nasihat dan mengajar orang lain. Ode da berogop gatha. Sebab tanya lebih gak ubud maka gatha kere. Mi perno tanya bengih. Wa yajhadul haq idza nadara dan mengingkari akan kebenaran apabila ge munadarah. Tegedi na munadarah nampak kebenaran dari gop ingkar hendak dapat teh. Maka sebab gop pegah Pakon han menang bu yang tanya pegah. Masalah betul ibu tu home le. Pakon elak dia tanya pegah. Pakon han bui terima le orang. Pakon dia tanya terpaksa apa yang terima kebenaran mak gop. Alasan han alih kabi. Hai sip dali mak gop aduk kata lu tanya. Tapi panen nak lah menana. Lah. Bu pegah kau kau Nyan juga didasari oleh sifat dekabu. Wayang duru ilal ammah ka'annahu yanduru ilal hamir dan melihat ia kepada orang awam orang hana ilmu yang seolah-olahnya itu melihat kepada keledai dia tak tahu orang yang keledai mata tu keledai-keledai bangai yang tu ya, dunan bro aju karena kan binatang yang paling bangai keledai mau orang awam ke orang hana ilmu karena katanya orang kata kabut anggap bro tu lebih maka pandangan ke orang awam persih lagi tak tahu keledai yang tak tahu kan orang tu tak tahu keledai yang tak Nyan juga af'al perbuatan yang nampak ulua disebabkan oleh tikabur. Maka cukup rusak ni. Dasar ripat baca di dalam lah saja. kan. Tapi efek waktu bertuh luar cukup jahil. Wa inna innama uddimal kibaru kibru hatta la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi miskalu darrahmin bi anna tahtahu salah satu anwa minal khaba'is azimah dan hanya saja dibesar-besarkan akan urusan tekabo sehingga hantamong surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada tekabo seberat zarah zarahnya doi urang yang na tekabo ube dum gehon doi lam ati urangnya sampai kepegahan hantamong surga maka berat hat nyatanya ke yang kamu lebih-lebih tak apa-apa mam yang dikabu na we be rusahum la yang bina dikabu biji masalahnya ka beradat pakan gipu berat-berat tat lagi nyan karena di bawahnya dikabu na dikandung leboh model daripada yang bruk-bruk yang rayu ji hubut diuk ji leboh keburukan yang paling bruk-bruk diuk dikabu nyan jadi beda dah beda uji eh, hubut tentang anak masalah yang ubut tak kalon ha gehon dah diji <laughs> tak nak diji gehon terkabur nyen berat urusan nampaknya galak gerai sagai ha bengih gegop di hanai puja tu sagai nyen sagai tapi kon di balik terkabur yang terkandung leboh keburukan yang sangat raik-raik Tata oleh awaluha Salah satunya leh Sesungguhnya terkabur itu Munaza'ah merupah-rupah akan Allah Ta'ala pada khususiat sifatnya Allah. Dengar tak merupah sifat khususiat Allah. Sebab kali dah pegang helikot, adamah yang sampai dengan nafkah, naf, nafkah pun. Adamahnya nafkah, kebesaran. Adamah dan kebesaran sifat Allah. Tak rupah. Tanya benar, tanya. Bentuk lehnya pulang tak bodoh dalam ke uluhiyah. Hai uluyah Tuhan aja yang kenyang Firaun. Firaun poni prayuk roy, jih raja, jih raja berkuasa makin trip makin trip. Akhir jih anna rabbukumul a'la. Kae e eh, badingkan uluhiyah. Nyo menanjin. Awal jih gedanyo adama, merasa dirinya besar dan gedanyo kibria, merasa gedanyo sangat sempurna. Tapi akhirnya akan tarupah siput ketuhanan. Karena bermula sifat kibriya pakaiannya Allah. Sebagaimana yang kena kel Allah Taala fa innal Nah, ha, sebagaimana yang kena berah li Allah Taala yang kali ikut. Fa innal adamah la taliku illa bi. Karena kebesaran tidak layak melainkan dengannya Allah. Wa min aina talikul adamah bil abdi dzalil ladzi la yamliku min amri nafsihi syai'an fadlan an amri ghairihi. Bagaimana, dari mana layak kebesarannya dengan si hamba yang hina Yang tidak memiliki daripada urusan dirinya akan sesuatu lebih-lebih daripada urusan orang lain Gedanyonyo hamba yang hina Yang jangankan tanda urusan kau, urusan roh dah haik dah urusan Kalau ada berah guna, jangan guna roh Wata dek dek, dek roh dengan haik dah fikir dah bergaduh yang dumnan bangai tu Masalah peribadi tak dalam perut Kada Ci de hilangkan sendiri Oh dah berah hilang Berada-gada Dek banjarah Buat pejauh bu Eh balikkan dulu mak bu Padahal bu Makhluk yang ha, mati Kan makhluk hidup tetapi katanya untuk pegadah dia Malah kaya tolong Pak Abu Dan ibu pun sebenarnya Nak sanggup sih karena Abu lebih bangai pada katanya jadi nyangkenyan kehinaan katanya hamba tidak memiliki urusan pribadi katanya hana pada jaro katanya. Tro katanya hana pada jaro katanya. Kaya katanya hana pada jaro katanya. Bahagia katanya hana pada jaro katanya. Memendumnyan pada Allah. Katanya cuma berusaha melake. Jadi menyodumnan kehinaan katanya. Pat jidu sifat kebesaran. Sedangkan Allah hana perle ke go. Seluruh urusan kembali kepada Allah. Allah yang atur. Maka Allah lah yang wajar mensifat dengan sifat kebesaran. Tetapi dalam kita getanyo hana layak tak mensifat dengan sifat kebesaran, Kita getanyo tengah tak perai drod. Nyo kenyo ken dekabu. Men kan wajar watege puberat masalah dekabu. Karena kita getanyo tengah tak merupah-rupah dengan Allah, sifat kebesaran Allah dan nak cok getanyo yang tabuh hal yang paling berat pada kamu yang kedua bahawa dipengaruhi akannya seseorang di atas ingkar kebenaran nyom yang katanya orang nasifat di kamu nyom katanya untuk satu saat kebenaran akan hantar petih ketika muncul dari gob gob yang penggah kebenaran yang hantar tim terima kerana danya benar terkabur merasakan raya ada je kebenaran berdari danya maka tak tolak kebenaran. Imam Tirikah gop nyambi bengih danya. Eh, dek ah murah tak. Ikan terkah roy. Ah. Di ibadat ke eh saleh tak. Pokok ni pui pegawai gop kon mandum padahal saleh ibadat gop pat salah tapi salah. Karena kau tanya pembuat. Kau dah pembuat tanya, ni baru betul. Eh. Agak nyok je yang betul. Eh. <laughs> Nyentuk gara-gara terkabur. Jadi efek daripada terkabur adalah juhdul haq. Mengingkari kebenaran apabila timbul bak orang lain. Apabila muncul dari orang lain. Wazdira'ul khalki dan menghinakan makhluk. Menyogitannya terkabur, yang timbul adalah penghina makhluk. Orang mandung hina di mata tanya. Sebab yang lebih tanya tak ada roh lain hana. Nekun Nabi SAW pada menyatakan dekabu Al-Kibru man safihal haq. Dekabu adalah orang yang menolak kebenaran. Safihanya makna roh jahil. Orang hanai turi Kebenaran. Padahal lah mati turi Tapi bantah Ipegah ke hana butoi Nyo gara-gara dikabu Jadi kebenaran Yang ditubit Gop, Dia akan ditolak Yang kedua Waramasan nas Dan dipuhina akan manusia Mami yang tanya orang tawadu Panen ada pihina orang Berangkat tahu ya kadik Berangkat tahu God mendung Hamba Allah mendungnya Nah kelebihan mendung kebila Allah lebih baji sabar lebih baik tanya sabar tu tahu si ya benar jadi kan langsung tak pandang hina ke go tapi menyata kabur langsung memandang orang lain hina wal amfah al hak, taliku baba sa'adah dan punya menolak ha membangga diri daripada kebenaran yang sehingga kebenaran benda tak tulak tauliku baba saadah dikunci akan pintu kebahagiaan katanya menyo kata nak kebenaran bak gop tak tulak tapi hebat dro tu hana tatung nyo efek di pintu kebahagiaan tertutup jadi katanya dalam beruk habis-habis dunia kan. sebab urung pegah hana le katanya na tacok sikap salah hana pegah gop Bo gop ya pegah katanya pui pegah kau mendung sayur lain pegah Nah yang perlu nasihat, dayu nasihat. Hang tem orang. Tetapi mereka tanya orang menerima menerima nasihat orang lain. Hana kebenaran dari gop. Nyo dia salah, dia tak nak orang tegur. Hai pukanya. Bukan apa Putra pulang rumah oh, yang tilap lo. Ha, Mestilah Itu je pegah oleh orang yang tanya Tetapi menyertai kabur punuh di dalam. Habagab kon mandum. Yang hana pu harap le katanya merempok kebahagiaan. Mandu murung hai tin. Kan ye boy hai urusan. Bat ro kenan pu enda pegah kan mandu betul tak badanya kan ti. Ma mana bang nan gari jerai han. Ya menan pandangan go ka. Jadi makaji ke pegah amfah daripada kebenaran digunci pintu kebahagiaan. Wakadah dan demikian juga istihkar makhluk oh, no? uh, yang ditimbulkan daripada tekabu adalah penghina makhluk nekele sebahagian mereka itu ulama sesungguh Allah Ta'ala khafa'a salasan fi thalafin gethom le perkara di dalam le perkara ya. na le perkara yang kita getanyo perle atanyan ya? tapi kita getom hana ada dupat patah hidup. Yang kena lagi puah bat tv yang acara yang di pasal alam tong yang dunia yang dah pilih. di dalamnya na na nunci moto <laughs> na moto ina tunyo mana tanyo menye dibiak nunci kita katanyo ana yang tong to mam tanyo kerupuk di dalam <laughs> Aruh, hang kena. Jadi yang disembunyikan. Jadi Allah Taala nak sembunyikan leh perkara di dalam leh perkara. Yang pertama, khaba'a ridahu fi ta'atihi. Nafsum leh Allah akan ridanya Allah di dalam taatnya Allah. Nyo dalam taat yang dapat tak dan dapat buat, di dalamnya ada keredaan Allah. Tapi yang tahu, Puasa semayang wajib, puasa semayang sunat. Puasa sedekah, puasa tolong gob. Puasa eh, meratib, puasa tasbih. Ngentah rida Allah. Hana tente. Maka ji wate ada dengar puasa cerita ide. Eh? Muadali wate ijak lalat dia pinyak dawet bukan? Hana ke baru ngenyan merumpok rida Allah. Selesai mandu. Yang penting rida Allah. So naji yang perlu rida Allah. Menyo Allah karida pula mitanya. Lagi kedanya reda orang kaya. Nya reda orang kaya, nak perlu buka usaha lom. Anak pali bukan berkening mentah. orang kaya nya saya nak tak ka kedanya. Nampu buka rekening mentah. Duduk gerak ada. Napa dapat beh peng. Nya reda Allah ka darumpo surga ke sawabi. Kemuga bi ku orang pengih Allah. Orang rida oleh Allah. Tetapi rida Allahnya ki banjara darumpo. Gesom rida Allah di dalam seluruh taat. Walaupun kadang-kadang ubun. -kadang Sebawahi empat. Bak pegah, nama Allah A'raful Ma'arif. Nama Allah adalah isim yang paling marifah daripada seluruh isim marifah. Ngenyan merupakan rida Allah. Jadi, anak dente ya tanya. Oh, ilung, bubut yang bubut mentang. Maka dente lah ubutnya. Hanya hidup lah tak rayuk. Kadang hidup lah rayuk. Ini ke mana? Gethom rida Allah di dalam taat Allah. Jadi, anak dah dupat mana Haji? Dan hana taban-taban. Lagi ke saum lah itu kadar. Minyak ke pegah aja lah itu kadar nyan malam tujuh belah Ramadan. Nyan malamnya sabodonya orang di ibadat. Malam tengok tengok endung rum. <laughs> Hana saya ibadat li. Hei berapa kali pula man? Kabi, tak selesai masalah. Kali cok jadah, pujian lah cok jadah. <laughs> Makanya anak buka. Buka ada hai sang bak gaji-gaji. Sang bati peluh yang akhir. Kurang je gerupok hinan. Kamu nak menang tang tang tang tang. Memang hanya hanya pede. Yang memang dirahasiakan. Supaya orang mencari keredaannya dengan melakukan seluruh taat. Yang menang. Apakah? Mereka baik menan. Ada mudih kan. Gepede haju. Supaya tanyanya mandum tamang surga. Baik menan, Naik mangat lah. Baik payah taat-taat mentabah aju gereza aju le ya Allah mandul ke pegat. Nama juga aju mandum. <laughs> Tapi yang kekon lagi nyan. Lagi dalam dunia nyo ate ta usaha hek ta buat ile menumpuk laba hina rugo ide. Mita kira lagi nyan ci. Tambah mandum. Jadi gesom rida Allah di dalam taatnya Allah. Maka pubut taat mandum. Menyemenan fala tahkiranna syai'an minha. Maka baik gata anggap remeh akan sesuatu daripadanya taat. Baik tak anggap nyampulah. Ibadat ubud dah nyampul. Dan malam ni pak punoh dari ibadat. Pukul tu pak meratik pak rumah kahuri tu tipuh kau kan. Hai wakil kuduk tu rakan dah. <laughs> Eh, berkelam ibadat kita nyok ada pegang hana ta'ih malam bengau. Urohnya pak kaja baru meninggal. Tak kena kan nah sama dia hamba cu tak iem gerak dah hana duduk. Hai puan hana ke naga. Halah nama dia memang ke pergi kabuk hana buah. <laughs> Hana rente. Yang kinan kadang-kadang hidup rida Allah. Baik hana dia lewat dia Jih yang kahek dan pembuat yang kata harap-harap. Kahana. Baji, kau nak dari petah. Menyemenan baik kata apa hina, baik anggap remeh akan sesuatu daripadanya taat. Mudah-mudahan rida Allah ada padanya. Kadang yang kinan hidup rida Allah kata boh. Yang kedua, wa kafa'a suhtau fi maksiatihi dan gethom maksi uh, bengihnya Allah pada maksiatnya Allah. Bengih Allah katanya tersembunyi di dalam seluruh perbuatan maksiat yang kagak larangnya. Yang nan nak bengih. Yang tahu teman, hanya rendah maka tak akan nak orang buat maksiat. Ada kamu ah kata mau surga. Orang lain ibu buat maksiatnya sih tapi dia mau neraka. Ukanya menan mesti gaji. Bengih Allah tu som hana ada tepat. Pajan bengih Allah. Bak maksiat tu dan pakan sampai bengih. Sebab kadang-kadang kan dalam hal yang bacutnya hina na yang berat dalam ubutnya na yang berat. Maka ji kali bengih hina. Menyemenan karena tersembunyi marah Allah di dalam maksiat Allah, maka jangan engkau anggap remeh akan sesuatu daripadanya maksiat saghiratan yang ubud adapun walaupun ubud Nah walau hana ada gedina walau ubud ke gede ada ubud dak tan masjid beda premi hana dente tak pegah lah menyan pi hanjir alah menyan pi Hmm. Nak apa? Kau Tapi dah dupat sana kan? Orang zaman Tena tak boleh lampuh kan? Nak drain Nak buat menggih dalamnya Nak buat omplam Apakah hantu tipu orang dalam pula Ada banyak jika upaya yang dia dah pulau Hanya rentik yang dia Penyakit baknya dah jadi kena kan nanti kebuka. Gelarang mandung. Tetapi yang bengih Allah ke Firaun kadang-kadang gara-gara sabohnya ubutnya. Tapi kepu gedam mandung, pakai hana gedam saboh. Karena hana dapat. Saban lagi penuh. Lagi keuntungan hana merdente. Penyakit juga hana merdente. Jenaka ni tanya le orang, putubab le lah orang kenang bengkek lah. kula. Tapi ke? Gara-gara le tak kejap taka. Tapi tu pula ni lebih le lom. Hana sakit lom tau orang. <laughs> Kan tak Oh, kon gara-garanya. Gara-gara pajak orang pelam. Orang mekat orang dia orang pajak orang pelam. Hana sakit. Jadi sehingga kan, sang-sang memandumkan kan. Tapi sebenarnya memandumnya. Tapi yang jid kebut yang betul-betul membahayakan hanya ada duri itu dan kawannya. Mengko hotel lagi nyan pedra dan nak pegah. Dan nak bubuk tak kebah taboh mentau. Kan nyo nak tuh boh buat gelarang, taboh mentau tak kebah nya yang pengih Allah yang lain nak pengih. Pada depu. Ya ada depu mak lah, dah Taat lagi yang jin dah buat taboh mentau. Kan dah buat taat sabah mentau. Kan Mati tak kebah taboh mentau. Eh buat minum. Takkan ya. yang ke le oh, fal'ala suhtullah fiha maka mudah-mudahan marah Allah Ta'ala berada pada sabah dosa ubudnya kedua yang ke le wa khaba'a wilayatahu fi ibadihi dan gesom li Allah akan walinya Allah di dalam segala hambanya Allah ini dari seluruh hamba Allah langkawannya na waliullah Menyumenang jangan kamu hinakan akan seseorang daripada mereka itu mudah-mudahan urungnya waliullah kadang. Kan ada puai dia kan? Entah wali Allah. Yang kawan tanya dua. Kadang-kadang kawan tanya, ini eh, wali Allah kan dia tahu. Ada puai dia. Lepas dah pula ulok dia tahu kenang bahawa wali Allah. Dia kebut, cakap, eh, cakap je tahu dia nak pergi. Tahu, ini dia fikir bukan kan, stroke, urun ke heru abah. Kan, kita dah kena pun. Mana nak yang nak lukun ke, tiga bangai je. Oh, tiga bangai. Hi, tiga bangai. Padahal hanya wali Allah. Ya, menan. Kan, kuis oh, Al-Karni, kibahan kan, ya? man paruh dapo hina pudra kejadian ni tengok maka ji hanak tentenya jadi ridha Allah di dalam taat hana taturi bengih Allah di dalam maksiat juga hana taturi waliullah di antara hamba Allah na waliullah lengkawannya taturi yang hana sebab pula punya pandangan katanya dino mulia orang kan pakaian kan tapi mulia orang kan pakaian dengan kenderaan dengan terkenal dengan nyandang pemulia orang sedangkan sifat waliullah hana galak ke pakaian hana galak kenderaan lagi, hana galak ke terkenal tak apa hina jadi sama dengan kita nyok tak pemulia yang kon waliullah tak apa hina yang waliullah Menyemenan hancur Tambah mendung Hanya ruang Hanya ruang Hanya ruang sebab Allah dempuh dia kepada, dempuh saya gesam. Di gesam oleh Allah di dalam hamba-hamba Allah yang hendak datuk rilai dengan. Asalisah yang kelihatan. Ayahula bainahu wa baina jami'il akhlaqil mahmudah. Yang gelai alasan tegabunya hanagat adapun geberai urusan dekabo sesungguhnya dekabo dipadok antara gedanyo dan antara seluruh akhlak yang terpuji gara-gara dekabo nyu akhlak terpuji lain hai tamong ngado sifat-sifat god akhlak-akhlak yang terpuji hantuk bagi apabila gedanyo orang yang nak dekabo makon Karena orang yang terkabur tidak sanggup bahawa mencintai bagi manusia akan sesuatu yang gecinta bagi dirinya. Ngenyen enggak anggap ini lebih hebat, gop bangai. Pada mungkin gecinta aku orang bangai bersaban ke gecinta aku orang jarang. Ngenyen enggak anggap malim, gop jahil. Pada mungkin gecinta aku orang jahil lagi gecinta aku orang malim. Jadi begitu katanya kata anggap draw tu lebih daripada gop, maka cinta kita nyok ke kita nyok lebih tinggi daripada cinta ke gop. Sedangkan dalam hadis kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba nafsi kita nyok harus mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Menginginkan bak orang lain sebagai sesuatu yang tak inginkan bak draw tu. Mam yang tanya kata kabo karaya gop hina, ha mungkin tim sama tanya. Kagak ada sipun terpuji tabo. Yang kedua, wala yakduru ala tawadhu dan tanya hana sanggup merendah diri. Pandai mungkin tawadhu am sapang ande kabo. Te kabo merasakan diri gedenyo hebat daripada gok. Tawadhu adalah membesarkan orang lain, merendahkan diri gedenyo. Menyokana de kabo tawadhu haitim nali. Wa ala tarkil amfah dan hana sanggup lom lah dia teh meninggalkan amfah. Putra pano? Membangga diri. Jadi meninggalkan sifat membanggakan diri, hana sanggup leh. Karena kita nyoka tak anggap draw terlebih, pada mungkin tak tinggalkan sifatnya. Dan meninggalkan dengki, hai tim leh. Dengki nyen tetapnya apa kita nyoka. Karena kita nyoka yang dah perayuk draw, wadah dah rayuk gop. Iga kau ni perayuk, dah rayuk gop. Mama Haji dah pegah kedainya malam. Ban dia dengar surah kau mengalahkan surah kedainya. Putra dalam pap lemoy. nah nah lain eh, dia tu di ada poh kau mana kajet ke dengki wal ghadab bengeh, wate hai tak kalahkan kau bengeh. dan tidak kuasa ia dia tu menekankan marah urang dekabo hai getekan sifat marah dan ala lutfi fin nushi dan hana sanggup kenyang dia tu lemah lembut pada nasihat wate nasihat tetap kasar Walatar kiriya dah dahana sanggup lah berarti meninggalkan ria. Yang gara-gara di kamu. Mobil jumlah dan dengan kesimpulan. Maka tidak kekal akhlak ya. Maka hana kekal akhlak yang tercela melainkan dan berhajat orang tekabu kepada menggunakan akhlak tercela dan tidak ada satu akhlak yang terpuji melainkan dan berhajat ia kepada meninggalkannya. Jadi antara akhlak tercela dengan terpuji, akhlak tercela terpaksa apa yang tak pakai. Akai bro kan terpaksa apa yang tanggung yang memendum lagi tanya. Kadang-kadang terkabur. Akhlak bro terpaksa apa yang takkan selamat tinggal. Hanya aku mengenungkah. Kadang-kadang terkabur. Mendundum nan efek. Kita cara hana bro terkabur. Ditarik seluruh akhlak yang tercela dan dikubah memendum akhlak yang Terpuji. Nah, kajiannya. Allah Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam.